Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va parler stratégie et faire un bilan aussi sur la fin de l'étape 1 du pré-KVK et voir l'étape 2 et effectivement parler stratégie mais aussi se remémorer ce qui se passait dans les KVK précédents puisque je vois un grand nombre d'erreurs et un grand nombre de, pensées erronées, je dirais, par rapport à l'histoire et comment ça se passait dans les KVK précédents, y compris sur mon serveur comme sur d'autres. Les gens se font, une fausse idée et donc euh, je voulais revenir là-dessus puisque euh, j'ai la chance d'avoir certains screens, donc on va pouvoir en parler et on va pouvoir commenter ensemble et vous allez pouvoir me dire comment ça se passe sur votre serveur à vous et ce que pensent les joueurs puisque moi je le vois sur les quatre serveurs où j'ai des comptes, je vois ces erreurs qui sont commises. Avant de commencer et de parler de l'étape 2, si sur votre serveur vous êtes comme moi, vous avez la, la cérémonie de Karuak kapopé. Donc attention, ne dépensez pas tous vos PA si, vous, vous en reste, hein, parce qu'à mon avis, vous en avez claqué pas mal comme moi sur l'étape 1 du pré-KVK. Ne dépensez pas des potions d'action pour faire la cérémonie de Évidemment, il faut faire la, euh, la, cérémonie complètement, car comme vous le voyez, les récompenses sont dingues. Ça, c'est clair, comme d'habitude, on peut aller jusqu'à 12 sculptures en or. Donc là, il n'y a pas de problème. Il faut faire la cérémonie, sans compter euh, en plus euh, les boss. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est utiliser plus de points que nécessaire. Normalement, à peu de choses près, en utilisant votre barre d'action, vos points d'action, que vous avez les 1000 qu'on a gratuitement. Si vous le faites 1000 le matin, 1000 en fin de journée, pendant les 4 jours que dure l'événement, parce que si vous vous rappelez bien, hop, si on regarde là, hop, l'événement dure 4 jours. Normalement, moi je le fais très souvent et sans user de potion d'action, j'arrive à aller jusqu'au niveau maximum et à finir la cérémonie cardiaque. En plus, j'en use pas de potions d'action jusque les points, je dirais, naturels qu'on a gratuitement. Et pour chaque niveau, donc si on va regarder, parce que chaque niveau, tac, à chaque niveau, vous voyez, tous les niveaux 5, avant c'était 10, mais depuis euh, le patch d'il y a un mois et demi, c'est le niveau 5 ou même il y a deux mois. Donc à chaque niveau 5, vu que ça donne beaucoup plus d'XP, j'envoie 5 troupes avec des troupes que je veux monter jusqu'à 60. Donc même en faisant ça, vous devriez pouvoir finir la cérémonie complètement sans user de potions d'action. Donc encore une fois, je vous invite à utiliser cette stratégie. Venons-en maintenant à l'étape 2 du pré-KVK. Tac, et voilà, l'étape 2, c'est là. Donc cette étape 2 du pré-KVK, vous le voyez actuellement, je ne l'ai pas encore faite, je n'ai pas encore commencé cette étape. Et euh, on voit le classement des royaumes. On voit le premier, il a 715 euh, millions de points, ce qui est un très beau score. Le deuxième, 565 millions de points. Et le troisième à 548 millions de points. Et nous, on se situe cinquième à 399 millions de points. Alors, avant de parler euh, de réflexion autour de la stratégie à adopter, on va parler donc comment ça se passait sur les précédents KVK, puisque une des choses que j'entends sur les royaumes, c'est on est moins fort ou on est plus fort qu'avant. Donc certains royaumes qui ont perdu des joueurs se disent moins forts, d'autres qui ont été renforcés grandement se disent beaucoup plus forts, etc. etc. Et pourtant, c'est très souvent, je dis pas tout le temps, mais c'est très souvent faux on se rappelle mal de comment c'était. Nous, on a un royaume, vous avez pu le vivre au travers de, de, mes vidéos. Si vous avez raté par exemple les chroniques de la saison 2 du KVK, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo. Et pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche, comme ça vous serez informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc nous, on a un royaume euh, qui a eu beaucoup de mouvements. On a eu deux rois entre les deux KVK, euh, deux rois différents, euh, je dirais même trois, puisque celui du premier du KVK saison 2 est parti, remplacé une première fois, une deuxième fois, et maintenant c'est un autre roi. On a eu des départs de joueurs, on a eu des arrivées aussi de joueurs. Et donc, on pourrait penser, certains pensent, qu'on s'est bien dépeuplé et qu'on est beaucoup moins fort que lors du précédent KVK. Donc on va regarder, il suffit de comparer, c'est assez simple. Donc je vous mets un premier screen. Comme vous le voyez sur ce premier screen, euh, il y a le, notre score là, que l'or qui était à 17h, donc j'ai un screen que j'ai fait hier, c'était euh, au bout de, il restait 2 jours, 17h, 22 minutes et 29 secondes pour être précis, de l'étape 2. Donc on voit bien notre score à ce moment-là, le quatrième était à 401 millions, et le premier était à 560 millions, euh, et euh, le, sixième, le septième qui était nous, on était à 262 millions. L'étape 2 venait de commencer depuis environ 7 heures. Si on va voir, il suffit de comparer. J'ai été rechercher un screen d'une de mes vidéos justement fait pendant les chroniques du KVK. Et si on compare, on voit que à 16 heures, donc il restait 2 jours 16 heures, donc une heure après, nous étions à 185 millions. Donc en fait, on était moins fort. Et le troisième était à 256 millions. Donc on était bien moins fort, on avait un niveau bien moins. Donc malgré les mouvements qu'on a eus, on a quand même eu beaucoup d'arrivées sur notre royaume. On se retrouve dans un KVK d'un niveau supérieur à avant. Et euh, donc c'est normal qu'on soit moins bien classé. Donc on est plus fort qu'avant nous sur notre royaume. On fait du moins un score plus élevé, ce qui laisse à penser qu'on est plus fort, sachant que nous, pendant le KVK de la saison 2, on a fini premier. Donc, on était premier, alors qu'à la fin, de, enfin que 7 heures après le début de l'étape 2, nous étions qu'à 185 millions. Et aujourd'hui, au même, enfin hier au même moment, on était quand même plusieurs dizaines de millions au-dessus. Donc déjà, Comparez bien par rapport à votre précédent KVK. Si vous avez des anciens screens, ça permet de rassurer vos guildmates ou de leur montrer tout simplement que vous êtes moins bon ou plus fort ou avec une stratégie différente, comme on va y revenir après. Donc pensez bien à ça. Et en plus, vous pouvez vous dire, bah non, c'est lié euh, qu'à ton royaume. Euh, j'ai pris mon, mon, premier reroll. Sur mon premier rôle, je vous ai déjà parlé lors du live de l'alliance le, avec les, une grosse alliance française, les VIFR avec les Vimy, qui sont sur le 1187, le royaume de Bourgogne. Regardez, ils étaient premiers notre second KVK avec 256 millions, sachant qu'ils se sont bien renforcés. Par exemple, les VIFR, je crois qu'ils ont gagné 1 milliard de puissance entre la saison 2 et la saison 3 du KVK. Eh ben, il suffit de comparer puisque j'ai pris, j'ai été sur le compte de mon reroll et voir au même moment à combien étaient les VFR. au même moment peu ou prou, hein, j'ai pris euh, un petit, peu, un petit peu avant la fin de l'étape 1 et on voit ils sont à 210 millions euh, euh, juste avant la fin de l'étape 1 alors que quelques heures après le début de l'étape 2, euh, sur 7 euh, heures encore une fois sur le même screen, on le voit, ils étaient à 256 millions. Donc, on est dans les mêmes gammes, de, dans les mêmes ordres de chiffres. Et malgré le fait qu'ils soient renforcés, on est toujours sur un volume équivalent. Ils sont premiers à chaque fois euh, avec des, niveaux équivalents, donc avec des puissances, des scores, pardon, encore une fois, des scores équivalents. Donc encore une fois, ils sont restés plutôt stables sur cette étape. Donc il est vraiment important pour vous de relativiser et de comparer ce qui est comparable et il n'y a rien de mieux que de faire des screens. Donc maintenant, faites des screens si vous n'en avez pas encore fait. Faites des screens pour le KVK saison 4 par anticipation. Ça vous permettra de comparer si vous, si vous êtes amélioré lors du pré-KVK ou pas ou euh, si vous êtes suffisamment renforcé, etc. etc. Donc c'est bien de vraiment relativiser tout ça, puisque nous, on le voit, malgré tout, on est sur un KVK qui est d'un niveau nettement supérieur en score, un pré-KVK du moins, qui est sur un niveau nettement supérieur en score notre KVK euh, saison 2. Après, c'est normal parce qu'on a monté légèrement en puissance. On n'a pas monté énormément, mais on a monté un petit peu en puissance euh, sur le royaume. Euh, déjà, il y a eu les deux mois où tous les joueurs se sont améliorés. Mais n'oubliez pas aussi quelque chose d'assez important, c'est que le système de matchmaking a changé entre les deux KVK. On est passé des 100 plus forts gouverneurs aux 300 plus forts gouverneurs du royaume. Donc ça change aussi la donne. Donc nous, on est constant. Euh, si je compare euh, le royaume de Bourgogne, lui aussi est constant. Donc on est sur des, des, gammes équivalentes. Et quand je compare notre score au royaume de Minos, le 1194, où les niveaux des alliances est à peu près équivalent au nôtre, le score aussi est à peu près équivalent au nôtre. Donc pour moi, sur mon royaume en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On est dans les, dans les mêmes niveaux de score. Donc ça, c'est une bonne chose. Au niveau de la stratégie, donc, qui est le deuxième point que je voulais, aborder avec vous pour cette étape 2 du pré-KVK. Maintenant, on est donc au milieu du pré-KVK, on a fait la moitié du chemin et donc il reste un peu plus de 4 jours avant, 4 jours et demi, avant que euh, le vrai KVK commence. Il est important, je vous le disais dans le live, de faire de la diplomatie, d'échanger avec les alliances euh, autour de vous, les autres royaumes, même si il est sûr que les choses vont vraiment pouvoir se décider lorsque vous serez sur la carte, puisque quand vous serez sur la carte, c'est vraiment là que vous pourrez vraiment, je dirais, échanger avec vos voisins immédiats, sachant que si vous êtes dans un coin, il va falloir vous mettre d'accord avec deux royaumes, sinon vous allez vous faire laminer. Si vous n'êtes pas dans un coin, vous pouvez vous concentrer sur un côté et donc vous avez une alliance, je dirais, au minimum à faire qu'avec un royaume, sauf si vous voulez partir tout seul et écraser tout le monde. Mais euh, je vous cache pas que ça sera quand même euh, une quête difficile puisque le matchmaking est quand même quelque chose de bien fait et si vous êtes euh, sur quelque chose d'équilibré, vous n'arriverez pas à faire, à gagner un KVK tout seul, à gagner le KVK sans alliance. Donc les alliances sont encore une fois quelque chose d'obligatoire. La stratégie à adopter de mon point de vue, encore une fois, et c'est celle que je vous conseille, est de bien réfléchir. Regardez, hop, on va aller voir, tac, on va aller voir les buffs parce que c'est ça en fait la reward. Euh, ce qui est important, c'est ce qu'on vise. On vise deux choses dans le pré-KVK. Un, montrer qu'on est un, un royaume mobilisé et mobilisable, c'est-à-dire que si on nous attaque, on répondra, on ne se laissera pas marcher sur les pieds. Ça, c'est la première chose à montrer. faut montrer que vos joueurs sont connectés sur une large, plage horaire. Donc pour ça, il faut avoir des alliances de, de, tous les continents. Et en plus, montrer que vous savez vous mobiliser. Par exemple, si on prend le serveur 1075 qui était vraiment à la traîne, qu'est-ce qu'il montre quand on regarde le classement individuel ils nous montrent qu'ils ont quand même des grosses baleines, des très grosses baleines sur leur serveur, puisqu'on voit évidemment ils ont Chixoul, donc évidemment ça en est une, mais ils ont le premier, le 1142 aussi, donc on voit le classement, il est quand même composé pas mal de 11 euh, 1142 sur le top 10 et 10,75. Donc on voit qu'ils ont quand même des très gros joueurs. Donc c'est ça qui nous montre sur le classement individuel. Sur le classement collectif, ces deux royaumes nous montrent que bah, ils sont très fortement mobilisés et très présents, sachant que le 11,42 a un score qui moi je trouve très élevé et très impressionnant, mais ça reste que le pré KVK. Donc la première chose qu'on monte dans le pré KVK, c'est une démonstration de force et dire écoutez, si vous venez nous chercher, nous en tout cas, on vient jouer la victoire. C'est une première chose. Sachant que le 1142, comme le 10-75 ou le 11-83 ou tous les autres royaumes, savent pertinemment qu'ils ne gagneront pas le KVK tout seuls. Donc, le but du pré-KVK est de se montrer, je dirais, le plus fort possible pour faire les alliances le plus fort possible. Mais à ce stade, il faut aussi considérer le bonus qui va vous être donné, le bonus de royaume en récompense. Car on a parlé lors du live du bonus individuel, mais le bonus de royaume, le rang 1 c'est 3%, le rang 2 c'est 2% de dégâts, le rang 3, c'est 1% de dégâts. Et après, ça change totalement. On a sur des vitesses de récolte plus 5% en rang 4, vitesse d'entraînement plus 3% en rang 5, restauration des PA plus 5% en rang 6, vitesse de recherche plus 2% en rang 7, et pour finir, vitesse de construction plus 2% en rang 8. Donc déjà, le rang 7 et le rang 8, ils ne servent pas à grand chose puisque vos joueurs, ils vont, servir aux joueurs de niveau intermédiaire et euh, débutant euh, ou, je dirais en dessous de 20 millions, donc les joueurs les, plus jeunes. Euh, en revanche, les plus jeunes en, nombre de jours de création de compte, bien évidemment, et pas en âge. en revanche, à partir du rang 6, la restauration des points d'action, c'est intéressant mais c'est limité. Vitesse d'entraînement, intéressant. Vitesse de récolte, limitée. Les dégâts, intéressants. Donc, il faut considérer le bonus qui vous sera le plus utile. De mon point de vue, le rang 1 est le meilleur bonus, évidemment, dégâts totaux de plus 3%. Je viserai en second plan le rang 2, dégâts totaux de plus de 2%. En revanche, les bonus qui pour moi n'ont qu'un faible intérêt, voire aucun intérêt, c'est le rang 3, dégâts totaux plus 1%. Je trouve que c'est pas, pas très significatif. La vitesse de récolte plus 5%, je trouve ça totalement inutile. La vitesse de restauration des points d'action plus 5%, je trouve ça faiblement utile. La vitesse de recherche et la vitesse de construction, ces deux rangs-là, ces deux buffs-là de royaume, je les trouve totalement inutiles. Donc, voilà, ce qu'il faut viser pour moi, c'est la place 1, la place 2 ou la place 5. Les autres, les buffs, pour moi, sont moins intéressants que ces trois-là, dans cet ordre-là. 1, 2, 5. Donc, si sur votre royaume, vous n'êtes pas capable d'aller chercher la place 1 ou la place 2, Sachant que, attention, le nombre de points vraiment maximum se fait sur l'étape 3. Ça a été patché, puis repatché, mais pas tellement euh, le repatch, le deuxième patch qu'ils ont fait pour diminuer le nombre de points de l'étape 3, c'est vraiment faible. Je crois qu'au lieu de passer de 7500 points par fort, on est passé à 7000. Donc c'est vraiment un ajustement mineur. Ce sera vraiment sur cette étape-là que vous ferez le plus. Je me souviens, moi, lors du précédent KVK, du saison 2, on a fait quelque chose comme 1 milliard et demi ou 2 milliards même de points à l'étape 3. Donc, c'est vraiment celle où on avait fait le plus de points. Donc, visez au-delà, si vous avez suffisamment, je dirais, impressionné dans l'étape 1 et l'étape 2 les autres royaumes pour montrer que vous étiez mobilisé et présent et prêt à vous battre, vraiment maintenant, jouez le buff. Ne jouez pas l'orgueil, ça serait une erreur. Nous, on a joué l'orgueil, on voulait absolument la première place pour se montrer les plus forts possibles. Notre diplomatie lors de la saison 2 était mauvaise, on a été arrogant vers les autres royaumes parce qu'on était très largement en tête, parce qu'on se prenait pour les plus forts à cette époque-là. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'erreurs euh, que nous avons commises, on a essayé d'apprendre euh, de ces erreurs-là. Déjà, euh, tout le staff a changé, on s'est bien renforcé, etc. Aujourd'hui, on a quelque chose de plus serein et de plus apaisé, on est plus dans une stratégie euh, je dirais, lié à une diplomatie saine. Donc on va bien voir comment ça va se dérouler, mais vraiment viser le buff, c'est ça, c'est sur le buff de royaume va vraiment être important. Si vous avez déjà montré encore une fois que vous étiez là pour jouer la gagne, pour gagner ce KVK avec une bonne alliance, il faut songer buff. C'est pour ça nous, par exemple, sachant que pour le moment, après, il peut avoir une surprise liée euh, à l'étape 3, mais sachant que les, royaumes sont tous tout aussi mobilisés et il va être difficile, je dirais, de compenser les écarts qui sont créés à ce niveau-là si jamais les royaumes continuent d'avancer et on fait une bonne stratégie pour l'étape 3, il va être difficile d'accrocher la première ou la deuxième place. Donc, le bon scénario pour nous, la bonne place, serait vraiment la place 5. Imaginons, on arrive à rattraper le royaume 1189 qui actuellement 4 quatrième, ou s'il switch de place avec le 11,83, hein, mais si on arrive à le doubler et qu'on passe à quatrième, on gagnerait une vitesse de récolte de plus 5% et ça ne nous intéresse pas du tout, ça nous aidera pas du tout pendant le KVK. Nous, on préfère vraiment viser ce qui, de notre point de vue et du mien et le troisième meilleur buff, à savoir de royaume hein, en récompense, à savoir la vitesse d'entraînement plus 3%, ça nous aiderait grandement pendant les 49 jours que vont durer ce KVK. Donc encore une fois, c'est là-dessus qu'il va falloir se focaliser. Pour l'étape 3, j'en ai parlé pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo que j'ai faite de guide sur les trois étapes. Je vous mets le lien en haut en suggestion si vous l'avez raté, comme ça vous pourrez aller la revoir. Si vous avez raté cette vidéo-là, ce qui est important pour l'étape 3, c'est vraiment de maximiser l'effort et le nombre de troupes que vous envoyez dans vos rallyes pour attaquer les forts de maraudeurs, puisque l'étape 3, ça sera d'attaquer les forts de maraudeurs, et surtout de jouer avec tous vos rerolls. Donc c'est assez laborieux puisqu'il va falloir vous connecter sur chaque reroll pour les lancer dans des forts, etc. etc. Limitez-vous à 20 ou 30 000 unités. Le but est de faire le plus de forts possible avec le plus de gouverneurs différents possible. Donc c'est vraiment ça le but. Et évidemment, il faut battre le fort. Il hein. ne faut pas envoyer que des gouverneurs de reroll, de comptes de farm d'un faible niveau. Il faut quand même que dans chaque rallye, il y ait au moins trois vrais comptes qui, eux, vont pouvoir battre justement avec leurs troupes des T4 full techno ou des T5 qui vont vraiment pouvoir battre le fort et ramener des points à tout le monde. Car le nombre de points n'est pas lié au rallye, le nombre de points est multiplié par le nombre de gouverneurs présents dans le rallye. Chaque gouverneur prend la tranche de points. Donc, je crois que chaque gouverneur gagne 7000 points. Donc, c'est vraiment là que la différence est faite. Et ce n'est pas au score qui sont dans le classement. Moi, je me souviens bien, lors du KVK saison 2, on avait dans le top 20 des comptes de farm. Donc, des joueurs qui n'avaient que 10 millions ou 5 millions de puissance étaient classés dans le top 20. Ne pensez pas que le classement individuel qui est là et le classement final, tout comme le classement euh, du, de royaume qui est là et le classement final. Évidemment, il se peut que ça bouge très peu. Encore une fois, lors du KVK saison 2, nous on était tombé à la 3e ou 4e place, comme vous l'avez vu sur le screen euh, que je vous ai montré à la fin de l'étape 1 euh, et euh, lors de l'étape 2 qui avait commencé depuis, 7 ou 8 heures, on n'était pas premier. Pourtant, on a fini premier avec plus d'un milliard de points d'avance sur le second. Donc vraiment, c'est la stratégie de l'étape 3, sauf s'il y a eu encore eu un patch avec une diminution qu'il n'aurait pas annoncé. Mais c'est vraiment l'étape 3 qui va décider du classement final. Et ne soyez pas, je dirais, trop mobilisé ou trop mobilisable. Vraiment, une fois que vous avez commencé à nouer des alliances, à discuter avec les royaumes, des alliances qui vont se concrétiser quand vous serez placé sur la map et que vous verrez vos voisins, ne soyez pas trop démonstratif à vouloir absolument accrocher la première place. Si vous avez fait un beau pré de toute façon et que vous avez commencé à discuter diplomatie avec les alliances, à ce niveau-là, ça ne changera rien votre place. Donc visez vraiment le buff il vaut mieux, de mon point de vue, être 5 cinquième que 3e ou 4 quatrième. Évidemment, si vous êtes sixième, septième ou huitième, eh ben, il faut viser coûte que coûte la cinquième place. Il faut vraiment que vous montiez sur la cinquième place parce que les buffs 6, 7 et 8, comme on l'a vu, 6 les points d'action, 7 la vitesse de recherche et 8 la vitesse de construction ne sont pas les buffs les plus intéressants. Encore une fois, pour moi, le rang 1, le rang 2 et le rang 5 sont les plus intéressants. Les dégâts totaux du rang 3 plus 1%, franchement, c'est pas assez significatif pour commencer à se dire ah ben c'est mieux qu'un plus 3% de vitesse d'entraînement sachant que durant le KVK vous allez en faire énormément des troupes c'est ce qui nous est arrivé lors de tous euh, nos KVK lors de tous mes KVK j'ai fait énormément de troupes durant le KVK. Donc vraiment, réfléchissez bien ensemble avec votre royaume, non seulement à la diplomatie dès à présent, mais aussi au buff que vous voulez. Attention, si vous n'avez pas encore commencé la diplomatie, si vous la commencez trop tardivement, vous allez passer pour quelqu'un d'opportuniste et surtout, d'autres royaumes se seront déjà placés à votre place. Et si euh, l'alliance principale ou le royaume principal qui, bien évidemment, par rapport à son score du pré-KVK, va un peu prendre le lead ou peut un peu prendre le lead sur l'alliance et sur la gouvernance de l'alliance euh, inter-royaume, eh bien, on peut vous trouver opportuniste et euh, vous mettre sur la touche parce qu'on veut limiter à 4, par exemple, royaumes ou 3 royaumes euh, très forts, l'alliance qui, va, générer, qui va gagner ce, ce, pré ce KVK. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Cette stratégie du buff, de la réflexion autour du buff est vraiment importante. On la considère pas assez, on rush trop sur la place sans penser au buff et à la récompense qui est derrière. Au-delà, je dirais, de la démonstration que vous devez faire que vous êtes un royaume très actif et très présent et que vous êtes là pour gagner le KVK, il est important de considérer euh, ce buff et cette récompense de royaume que vous aurez à la fin du pré-KVK. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Comme ça, vous serez informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, une bonne suite de pré-KVK et je vous dis à plus sur Rock.